pīl khurāṁ nōde dērē yō nōde dērē nē chēlē wō rō nī āṁ yīzē pēnē wō mē tsē kē rō sē yā yō āmi yīzē pēnē kā ā wō 이제게 베다 자하로니 첼레보로니 아미 뭐 이체 이무감 하고 메체가 저차 시에야 모자 khomi khomi ji ki ke me ke le ya ya ke ka kachā zhā mō nī kachā dōwa nī lō sī pērē kē zhē rō lā dē dē kā hū zhā mō nī lō sī Si kari yu chuzhni krizmasi kio kore kio yu chulani ro ho hai su kio kore ya. E, Yii chukhozh amichizami le, amichizami yi, epuz yi. telwa, ami e, chile hini hi. Me hure shiara, neto neto qo azo we ma ra se dya pa zo chele hini he me ho ka me ho ka pa ka zo ro a me ligni sa